Хорошо. Дед, чтобы полностью себя обезопасить, вы остались дома одни. Чего вам нельзя дома делать одним? Кто знает, Толя? Спички. Брать в руки спички. Согласна. Строить плитку. Замечательно, у вас есть плитка дома? Ни в коем случае не трогать плитку. И уж тем более не включать ее, да? Ваня, комнату, правда? И комнату, и всю квартиру. Так, Степа. Нежелательно, поэтому попросите родителей, чтобы они вам бутерброды-то наготовили, да? Так. Нельзя брать опасные оружия. У дома есть оружие. Купить курицу. Бабушка. Бабушки на и сестренки галочки. Бережа мальчик купили ручки, тетради, позаботиться с мамой, даже она рядом. Wow.